Äh, gut, apropos reden. Äh, ich muss jetzt anfangen zuerst mit einem Dankeschön und einer Entschuldigung danach. Äh, ich fange an mit dem Dankeschön an Nebo, wo ich vor allem mit diesem... Also erstens, wie ihr das ausrichten hier, das, das sowieso. Okay. Ähm, aber auch, dass das folgende Lied, äh, ich, ich, ich hoffe, ich habe was Eigenes draus gemacht, aber man erkennt, wenn man ein bisschen deine Literatur kennt, dann erkennt man schon die Einflüsse und so. Also, hm. Und das Thema ist ja auch der Regen und da möchte ich mich auch entschuldigen. Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber ich habe die ganze Woche nur dieses eine Lied geübt, das ich neu geschrieben habe und äh, ich kann nicht ausschließen, dass das was mit dem Wetter halt zu tun hat. Aber das, also so nicht geplant, aber das folgende Lied heißt Regen. du hast nicht aufhören. Regen, Regen musst nicht aufhören. Schütt mich voll mit einem des Tages. die Sonne gescheint, als ich das Lied geschrieben habe. Also ich wusste es nicht. Regen, Regen, bist da wieder. Regen, Regen, meist mal Böder. Lange Fäden und Klecks auf meinem Glas. Nicht zu greifen, ein Tropfen und doch überall. Kommst du aber, dann gehst und bleibst doch da. nur schweben wie du. Nur geben wie du. Manchmal will ich sein. ganz selbstverständlich wie du. Silber unendlich wie du. In Flüsse hinein, und rein in die Welt. bei dem Lied das Pedal nämlich. So, jetzt wieder. in the air and of my heart think nothing Regen, du bist Leben desto die Wolken Worten weg. Weg mir, bis die Sonne wieder scheint. Weg mir, bis die Sonne wieder scheint. Tamo Obrigado.